Est novum thermopolium pompeis Eamos a thermopolium Eamos, eamos, eamos A thermopolium Uuuu, uh, salvete, cuide soc! es pictura quaedam es pictura quaedam quae est in termopolio quodam pompeis et est res novissima nam solum duos annos ab hing scavata est scavata est ne verbum latinam fossa puto con fossa, fossa. a mm -hmm. verbo fodendi fodere fodi fossum oh, est termopolium antiquum plus autem plura dehacre dicere nolo quia pelliculam aliam invenietis in canalio eh, Luci Scorpi Martianis. Ipsius, huius. Martiani, Ipsius, ah. videtur Scorpio okay. Martianus. <laughs> in posterum valete, valete aliam pelliculam, de hoc ipsu loco in canali Scorpi Martianis videre potestis. Qui vos salutat. Saluto. Salvete. Ave. Eh, valete. Sum lassa, volo dormire. Est novum Thermopolium pompeis, eramus in termopolium, mente.